ki limiti Biri başlayır biri bitirir Bir tekstimin içinde yok bir rhyme primitif ama yine bilim bilinmiri yilim ilimi tip bu tip de rap minirde bir olur bak vaziyet kritikti Birim bilir birim bilmir dilim dilim bölüp bu taktı düzürem üstüne minip free bitin İrin irin bedenimi iner tarafı baş kahraman özüm ama hissediremen ölmeden film bitir Birim biri hesap bu ritmimi insanlara her verse'de yaşadıram ölüm kliniki Ötür bir ki kriketi bu ne grip idi Efraim saf ve altı saattir LSD trip uh.